Nosaltres el que fem és eh, formació eh, i després eh, fem anar el nostre espai com a espai també referent amb tot el tema de les TIC, tant a la població com a entitats que, que estan a la nostra ciutat. Bueno, per mi aquestes jornades són molt, molt importants, primer doncs, per conèixer a la resta de companys dels puntic del territori, ja que eh, ara mateix ja amb aquesta trobada d'avui hi ha gent d'Esterri, de la Pobla, de la mateixa seu, vale? I llavors és una manera de conèixer la resta de companys. Eh, sobretot també és eh, valorada de forma molt, molt positiva, ja que és una manera de compartir, de conèixer la feina que ells també fan. El punt TIC, eh, el CETAP, Centre Empresarial i Tecnològic de l'Alt Pirineu, està ubicat a la seu d'Urgell les accions bàsicament que duem a terme estan encarades a empreses, empresaris, empresàries, emprenedors i emprenedores, tot i que també al públic en general. Eh, sempre després de jornades com la d'avui doncs, uns surt amb més ganes d'implementar i, i posar eh, sobre la taula doncs, recursos que, que, que t'han explicat, que has après i que potser no, no sabies que existien. El punt TIC és Trem, porta gairebé 15 anys d'història ja, amb actuacions directes al municipi i, i bé, fent inicialment cursos d'alfabetització digital, formació, assessorament tecnològic i darrerament doncs, eh, actuant molt i incidint molt amb les diferents associacions que hi ha al territori. A partir d'aquesta jornada i la presentació que hem tingut aquí de la Fundació.cat, doncs hem après els serveis que, que ells ofereixen, també als puntics, i creiem que és molt engrescadora l'oferta de fer eh, el que són pàgines web a, a comerços o a empreses i ho aprofitarem per introduir-ho als centres educatius i, i que els mateixos alumnes facin de suport o de, o de professors als potencials clients i, i, bueno, i veure com poden interactuar els dos. No?